3月11日、宮城県沖を震源とする東日本大震災が発生。福島第一原発は全電源が失われ、数時間後にはメルトダウンが始まりました。しかし、こうした情報は伝わることなく、甲状腺がんを防ぐための要素剤は一部の自治体を除き子どもたちに 配布されませんでした3月下旬には水道水から要素が検出され町からペットボトルが消えました4月文部科学省は学校の放射線量の基準を年間20ミリシーベルトと設定この基準以下の学校ではこれまで通り校庭で遊んでも良いとする 方針を打ち出しました。これに対して、福島県内の保護者などが、その基準をもっと低くするよう抗議。5月23日の交渉の結果、文部科学省は1ミリを目指すことを約束しました5月には関東や東北地方で子供を育てている母親の母乳からヨウ素やシチウムが検出 6月には郡山市の小中学生14人が集団疎開を求める仮処分裁判を訴えました7月放射線に汚染された稲わらを食べた牛の牛肉から高濃度のセシウムが検出横浜などの学校給食でこうした汚染した牛肉が使用されていたことが明らかになりました。 8月東京都内の学校でも年間1ミリシーベルトを超える校庭や砂場が見つかり除染作業が行われるようになりましたまた夏休み中福島県内では多くの学校でプールが中止福島県内の子どもを受け入れるキャンプが全国各地で活発化県外へ引っ越しをする 避難者の数は3万人以上になりました安全じゃないからこうやってする人がいっぱいいるわけだしみんなと一緒だったら福島県方がいいです9月に入ると魚介類キノコ米などから次々に高濃度のセシウムが検出11月には粉ミルクからもセシウムが検出されましたこうした中 関東や東北地方では学校給食の検査が徐々に実施されるようになりました12月集団疎開裁判が却下された日野田総理大臣が事故の収束を宣言しました細野大臣と枝野大臣は21日福島第一原発の放射線物質を取り除き 元の状態に戻すには40年かかると発表しました。えー、ご覧いただいたようにですね、あのー、まあ、1年間をこう振り返ってみると本当にまあいろんなことがありましたで今ね最後にあったように廃炉まで政府のまあシナリオですと40年かかって、まあ、 あのかかるというふうに言ってるんですけど、まあ、もうちょっと長くかかるんじゃないかなというふうに私は思うんですけれどもいずれにしてもねもう今起きたことがずっと先までまあこう引っ張ってしまうという状態にあるわけですけど今まあこういうふうにあの振り返ってみて皆さんどんなことをあの思い出したかなっていうふうに思うんですけれどもちょっとお聞きしてみたいと思います。えー、武田理恵さん、えー、っとまあ、福島にね今もお住まいなんですけれども3月11日以降どういうことが一番印象に残ってますか とやっぱりその原発のこととかも結構残ってるんですけどなんか校庭で遊べなくなったりしたこととかなんかそういうことで学校にいろいろテレビ局の人とかが来たりそういうこともいろいろ印象に残ってます。うんね、結構取材もたくさん 1学期は来てたんですよね。うん、あの同じく、まあ、福島に住んでいて今はまあ札幌に引っ越しをされている當真くんですけれども、えーと、と當真君は、まあ、今あの見てどういうことが一番こう記憶に残っていますかえっとまああの 20mm シーベルトに引き上げてで それであの4月に学校再開したのが一番ショックだったんでそれで文科文科省に交渉に行ったんですねさっき出てた、あの交渉にトマ君は参加してたんですねはいあの一番前の列でいたんだいたんですけどそれでもあのずっとなんかこあのあれ考えてみますとかそんなうやむやにするような <laughs> ものばっかだったので長かったですもんね、はい、あの日はあのまあ最前列なんで一回発言してしまったんですけども <laughs> そうなんだ、はい えー、っと、まあ、それで、本当にそのうやむやにされたのがもう悔しくて、まあ、一応、1ミリ目指すとは言ったんですけど、も何もしてないんですよね、今も。だからちょっとなんか悔しいと思います。うん、なんかこう、その後に引っ越しを決めたんですか、はい、それについては何かありますかえっと、引っ越しを決めたのは、まあ、まあ、6月、まあ、5月、6月なんですけど、 まあ、その交渉行ってももう何ももう変わんねえやってことで、まあ、行ったんですよね、まあ、あの食料とかもいろいろ福島さんのやつがたくさん福島に出回ってたんで、まあ、それも理由ではあります、うんねまあ、本当にね子供でもやっぱり怒りを、ね、感じるっていうかむしろ子供の方が怒りを感じてるところもあるのかな、はいうんえー、そうしたらですね、えー 今席だとお隣のお隣のあの西方さんにマイク回していただきたいんですけど同じようにね引っ越しされてるんですけど西方君はどうですかあの海斗君はなんか1年間でどういうことが印象に残ってますか、えっと、自分はあの放射能とか何も分かんなくてあったかくなってきたのになんでマスクとか帽子とかあの そういう長ズボンとかそういうのしなしなくちゃいけないのって思ってましたずっと、あの引っ越しはすんなりと行ったのかしらなんかね嫌だったっていうふうにも聞きますけれども友達と離れるのが嫌であと転校してから友達にその学校の友達にいじめられないかとかそういうのが不安でした、うん そうですよね、まあ、先ほどの中でもね集団疎開をさせてほしいっていう意見の子どもも結構たくさんいてそれについては多分ほとんど全く政府はね検討してないんじゃないかと思うんですけどもじゃあ、あのー、1人だけで、東京の中田さんは何かありますかそう私の学校は原発事故の後から、えっと、6月ぐらいから放射能の測定とかあと 食材給食に使われている食材の産地などをよく載せてくれてたりとかしてたんですけど早かったんですよね、はい、武蔵野市ね早かったんですでその結果がいきなり茨城県の長ネギから風車能が検出されてしまっていてそれがいつもあの学校でプリントとして配られているんですけど、うん、配られるんだ、はい、あっていう感じで、はい、あ出てたみたいな <laughs> えなんでみたいな それがあの食べちゃった後だったから <laughs> さらにあのそ次々にその6月じゃなくて7月8月も次々にいろいろな食材から放射能が検出されてそれをプリントが毎回毎回配られて見た時にああ自分食べちゃったんだなと思うとすごいショックでなんでなんでなんでみたいなすごい思いました。これねあのむしろ 検査してるところはそういうものを見るからリアルにそういうことを感じるわけですけど逆に検査してない人たちはねあの知らないでどんどん食べちゃったりとかしてることもあるんじゃないかと思うんですけど実際雨宮さんはどうですか、まあ、今、あの3月11日以降のねいろんな、まあ、ニュースもあって今子どもたちの、まあ、話なんかを聞いてどういうことを一番まあ感じられますかだから去年の末にその収束っていうことに 政府が宣言したっていうのが一番納得いかないですねだって今もすごく15万人ぐらいですか福島の人たちがずっと避難生活していてでいつ帰れるか分かんないっていう状態の人もたくさんいる中でなんでそういうことにしちゃうのかなっていうのがとっても疑問を感じるところですね。うんうん本当にそうですよねそういう意味では本当にあの見通しもなかなかこうわからないまんまっていうのが本当に、うん、あと、あれですねあの原子力損害賠償紛争審査会の、うん あの自主避難の人とか避難してない人とかで事実8万とかっていう、ね、なんかなバカにしてるのかっていう。もう移動の旅費にも足りないですよね引っ越した人とかもどうどうなるんだってもうその辺のことももう納得いかないことだらけですね。あの川根さんはですね、まあ、普通の中学 校の先生だったわけですけど、はい、今若干普通の中学校の先生ってなくなりつつあるんですがあの、まあ、非常に熱心にね、はい、まあ、こういう取り組みされてて、まあ、実際中学の先生もされてるし、はい、この間どうですかその学校の中の変化とかあるいはご自身もねいろいろあると思うんですけれども今ね子どもたちの話も聞いてそうですねやっぱり1学期がやっぱり一番きつかったですね本当にあの放射能のこと言っても職員もあんまり関心がない。こんなことをわざわざ議論するなっていう感じだったんですけれども。 2学期に入ってからあの学校給食の産地を公開するとかあの次々にあの校庭やね、えー、園庭なんかの放射線量を測ったりするで埼玉市も、えー、放射線量を市民に貸し出すということが始まったので少しだいぶ状況が変わってなんか放射能のことについて分かんなかったら川根に引けみたいな雰囲気が出てきたんですけどね。でも外貨カウンターって、はい 理科室にあったっていうのは311以前から普通に、ね、全部の学校に外貨アカウントってあるんですか、はい、これがそうですけれどもロシア製のラディックス0.08マイクロシーベルトパーアワーですねあのこれはあの、えー、埼玉市の教育委員会が来年の4月から中学校の理科で放射熱を教えろってことになっていたので埼玉市の教育委員会だけが全ての理科室にこれとあとウランだとか。 放射線を出す鉱物5点セットを送ってたんですウランどこで保管してんですか。え、暗室の奥に閉じ込めてあります。ああ、へ <laughs> まあね、本当にね、たまたまそういうことで。川西さんは測ったんです本当にわからないことだらけだったのが今だいぶ本当に詳しくなってきてしまったという現実なんですけれどもあのこの後ですね CM を挟みまして子どもたちが実際にこの原発問題についてあの街頭でアンケートしました、えー、ので、まあ、これからの、ね、原発徹底討論したいと思います。 では一旦 CM ですこの番組は皆さんの寄付によって放送します